Convocatoria para el destroy. convoca convocatoria para el destroy. en la televisión. en el reventón. en tu corazón. en mi corazón. ¡Alabemos mucho rato en este concierto! el radio también. Muertos en el infrané. Muertos con tu piano aquel. Muéranse con tu pisco Muertos en tu casa. En tu la raza. Como que tú eres para el destroy. Como que tú eres para el destroy. No mames, no puede ser. Desapareció Gabriel. Nunca lo volvimos a ver. Nadie respondió por él. ¡Ya no un banco! ¡Esto es un asalto! Quiero bien de rock and roll. Que se escuche en Disney World. Vamos a quemar la ciudad. que a la federal no tenemos miedo, somos un putero. para el destroy, para el destroy, para el destroy, la para el destroy. that man.